वेलकम फ्रेंड्स मैं डॉक्टर जीतू मिश्रा आज हमारे साथ एक पेशेंट है इनका नाम मयंक दीक्षित है वो एक साल से हमारे गुड़गांव क्लिनिक पे ट्रीटमेंट ले रहे थे आज वो हमारे पास दिल्ली में आए हैं hello everyone this is Mayank Dikshit and I am a business industrialist I work for oil and gas industry I have been taking treatment with chiropractor under doctor Jitu and previously I was looking under one of the other doctors at Active Plus in Gurgaon clinic now I have recently visited doctor Jitu at Delhi Uh, today was my first session at Delhi session, the Delhi office, and uh, I am very much hopeful that uh, the treatment will go very good. And I have an issue with my spine and neck. Uh, I have been suffering from BPPV initially last two years ago, and uh, although it has been rectified, but I have the coordination issue and the balance issues for which I am over here under treatment with Dr. Chiku. आज मैं उनका लाइव ट्रीटमेंट आपको दिखाऊंगा और पूरा ट्रीटमेंट एंड तक देखते रहिएगा आपके कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछें We'll be right back. So so friends uh, हमने मैंग का अभी तक कपिंग नीडलिंग और रिलीज किया है इसकी काफ़ी कुछ टाइटनेस और हंच यहाँ पे है बट एक चीज़ बहुत अच्छे से देख सकते हो कि इज अ मस्कुलर का है मसल्स भी एविडेंट हैं वी शेप भी नज़र आ रही है शोल्डर भी प्रोमिनेंट है लेफ्ट शोल्डर इसका थोड़ा सा ऊपर है राइट शोल्डर थोड़ा सा नीचे है और इसके ये पेनफुल है जॉइंट्स यहीं पे सारा प्रेशर आपको फील होता है yeah. अगर आप uh, इस तरह से व्यू लोगे आदित्य तो आप देख सकते हो कि इस ईयर का साइज और इस ईयर के साइज की इस लेफ्ट साइड में कितना प्रेशर है ये ईयर भी टाइट uh, है कंपेयर टू इस तरफ एम आई राइट मैं है दिस इज दिस साइड यहीं पे इसको सारा प्रेशर एक्यूमुलेट uh, होता रहता है uh, compared to this so I'll just try and see and तो मैं यहाँ पे भी देख सकता हूँ कि थोड़ा सा स्पाइन प्रोट्रूडेड है ना ये पीछे से यही एम आर आई में एक्सरे में नज़र आ रहा था easy relax breathe out breathe out nice nice nice super मैं इसके पैर भी देख लेता हूँ feet is also at the equal length so ऐसा कोई चेंजेस नज़र नहीं आ रहे कि कोई टाइटनेस होगी और टर्न करेंगे मेरी तरफ मैंक बैंड करेंगे इसको head down shoulder back easy lower back is free. There's no, yeah, no pressure there. Other leg straight. This one, yes, like that. Shoulder this way. Cross it. Easy. Oh, this was great. Straight. ये थोड़ा सा टाइट है नी देखते हैं इसके ये टाइट है ये भी टाइट है हल्का सा अब मैं नेक देखता रहा हूँ set set set easy live easy this is actually tight elbows भी कर देता हूँ nice give me this elbow ये थोड़ा सा रोटेटेड है बाहर की तरफ come should I get up? Yes. Okay. So I'm sure you have a, had a previous experiences of chiropractic adjustment. अब आपको कैसा लग रहा है मेरे साथ फर्स्ट टाइम करके Uh, it feels fantastic because uh, I see. I have been uh, looking into the chiropractor treatment since last one year, and I'm very much hopeful that uh, this treatment definitely helps me out. I have come here with a lot of hope and uh, seeking the the good reputation of Dr. Jitu. I'm very much hopeful that uh, things will improve. This treatment has been really, really helpful for me for a long time, and that's why I'm seeking the second opinion with Dr. Jitu again uh, at Active Plus, and uh, this session was awesome. Thank you, Mank. और दोस्तों आपको अगर ये वीडियो हमारा कंटेंट और माइंड की मेहनत शूट करने के लिए हमने इसको बहुत परेशान किया which probably was not ready and thought of it but we are trying to create more more content that could be some relevance to you so thanks for watching us like share and subscribe for more more videos thank you I'm gonna go get some. I'm gonna go get some. I'm gonna go get some.